aziz muxlislar bu safargi video murojaatim og'zini upakovka qil buni yop man qo'limni oling <laughs> endi buxorolik mehmonimizga shunchaki stul olib chiqsa uyat bo'lar yarashadigan narsani olib chiqinglar sahnaga albatta bu mehmonligizga ahamiyat ham bermayman ey tavakkal mana o'tiring ya ya ya ya ya ya mehmonlar bunaqa misolda a mehmon degan nomi bor filmlarni nomini diqqat bilan eshitinglar hiylagar kelin tuhmatchi kelin chaqimchi kelin o'g'ri kelin iflos kelin erini aldagan kelin qaynonasini qaydagan kelin qaynonasini xo'rlagan kelin qaynonasini qarmagan kelin qorni och bolalarni qiynagan kelin bolasini abort qilgan kelin masrur chiqon tag'in endi xotin jumlasi bilan buning uchun eridan voz kechgan xotin bir uyda ikki xotin birinchi va ikkinchi xotin janjali mahbusning xotini musofirning xiyonatkor xotini xiyonatga shifokorning xiyonati mana mani davron kabulov konsertiga taklif qilib pul berayotganda siz bilan jiddiy suhbat bo'ladi deyishuvdi mana ko'rib qo'yinglar mana pulingizni bu safargi video murojaatim millionni konsertiga tusholmagan muxlislarga mana mana shuncha odam oldida mani ustimdan kulmoqchi bo'ldi ertadan boshlab manimcha konsert запрет bo'ladi bo'lmaydi ekansiz shu kerakimiz Şunu. hammaga bildirib qolmoqchi assalomu alaykum Men ramazon temirov qo'l jangi bo'yicha jahon chempioniman Mendan ko'pchilik so'rashadi qanaqa qilib bunaqa formaga kirish mumkin sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari protein gainer, esa aminokislota masalan charchaganingizda восстановление qayta formani tiklash uchun alhadi qora sedana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin semirmoqchi ozmoqchi yoki soch soqol chiqarishni xohlagan akalarimiz sizga menoksidinni tez chiqaradigan apparati bilan olishingizni tavsiya qilaman biror bir mahsulotni xarid qilsalaring u mahsulot sizlarga foyda bermasa sof savdo internet magazini 100% pullaringizni qaytarib beradi ukrainada mana boshqa soha vakili prezident bo'lgani va qaysidir afrika davlatida ham eshitdim qaysidir mashhur futbolchi o'zini prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi bo'lgani boshqa soha vakili siyosatga kirib kelib prezidentlikni egallay oladimi va qanchalik darajada vazifasini bajara oladi eplay oladi va aynan jahongir otajonov bunga qanchalik eplay oladi deb o'ylaysiz endi qarang prezident bo'lish uchun prezident sohasi vakili degan narsani o'zi yo'qda masalan biz nima bu yerda qolibda bu ya'ni hech kim siyosatchi bo'lib tug'ilmaydi va siyosatchilar tayyorlaydigan alohida maktab yo'q bu hayotni o'zi siyosatga tayyorlaydi insonni kasb nuqtai nazaridan qarasangiz prezidentlar asl har xil kasbdan bo'lishi mumkin o'qituvchi bo'lishi mumkin e, quruvchi bo'lishi mumkin iqtisodchi bo'lishi mumkin e, yana nima deydi baliqchi bo'lishi mumkindir futbolist ya'ni e, yoki sportchi san'atkor buni anaqa nima deydi buni chegarasi yo'q muhimi o'sha jamoatchilik xalq shunga ishonib ovozini beradimi yo'qmi gap shunda nima qilibdi yoki nima bizni prezidentlar tayyorlaydigan vaqtda maktab borku faqat shu maktabga kirib o'qiganlar prezident bo'lishga yo bu unaqa qolib talab yo'q endi jahongir otajonov prezidentlikka nomzodimni qo'ymoqchiman degani bu fojia emas man xursand bo'ldim nimaga xursand bo'ldim va nihoyat o'zbekistonda ham qo'rqmasdan odamlar man prezident bo'lishni xohlayman nomzodimni qo'ymoqchiman deb aytishga ya'ni erkin ayta olish darajasiga yetib kelibmiz bu bizni yutug'imiz emasmi albatta kim bo'lsa qat'iy jahongir otajonovni o'rnida boshqa futbolist bo'lganda ham sportsmen bo'ladimi to'g'risida e quruvchi bo'ladimi e ko'chada misol ko'cha tozaligi obodonlashtirish xodimi bo'lmaydimi manga desa man xursandman shu odamdan shunday aytish demak biz demokratik yo'lda ketyapmiz va insonlar shu orqali o'zini fikrini emin erkin qo'rqmasdan bildirishi bu bizni yutug'imiz demak biz shu darajaga yetibmiz va bu amaldagi prezidentni olib borayotgan siyosatni natijasi a bunaqa gaplar ilgari qayerda aytilardi mm-hmm. o'ziga o'zi ichida aytadi hech kim yo'q joyda hamonda aytadi yoki yana nima burchak burchaklarda sal pal aytsa ham o tush tamom deb mm-hmm. hammayoq nimada odam qo'rqardi o'zidan o'zi yo'q bu odam qo'rqmadi ochiq yana nimadan aytyapti marhamat omadini bersin qo'yaversin xohlasa qo'ya olsa qo'ysin mana qonuniy tartiblar bor imkoniyat bor omadini bersin lekin uni saylani saylanmasligi unga odamlar ovoz beradi berib bu ikkinchi masala kerak bo'lsa o'nta odam chiqmaydimi man ham qo'ymoqchiman deb bu umuman jamiyatga foyda ya'ni jamiyat demokratlashib erkinlashib boryapti davron kabulov azizbek haydarovga javob berdi million jamoasining a'zosi davron kabulov ufa terma jamoalar bo'limi boshlig'i azizbek haydarov haqidagi savolga javob berdi so'nggi bir yil ichida men haqimda negativ fikr bildirganlarga javob qaytarmadim chunki shov shuv ko'tarishning oson usuli davronga nimadir degan va u senga qanday javob qaytaradi shunday yo'l bilan xalqning og'zidasan kanizaning ajrashib ketishi milliondan 4 kishini chiqib ketishi mehmonxonadagi qo'shnilar voqeasi kabilar bilan shov shuvlar yetarli bo'lib qoldi o'zimga o'zim kim gapirsa ham javob qaytarmayman dedim endi aziz haydarovga to'xtaladigan bo'lsam o'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq a'zosi hozirda terma jamoalar bo'limi rahbari sifatida faoliyat olib borayotgan inson hisoblanadi u intervyuda davronga savol bersam gapirolmay a deb qoldi degan birinchidan men bunga yengilroq yondashdim biz futbolchilarni har konsertimizda hazil qilamiz shu bois bir gapirgan bo'lsa gapiribdida ma'nosida qabul qildim lekin aslida voqea suhbat bunday ko'rinishda bo'lmagan aziz qaydarov terma jamoalar markazida katta masalalarni hal qiladi deb o'ylamayman hal qiladigan odamlar ichida aziz haydarovni yo'q deb hisoblayman shaxmatda shoh farzin degan narsalar bor uni men shoh sifatida ko'rmayman yakuniy qarorni u qabul qilmaydi bu meni shaxsiy fikrim yolg'on aralashgani uchun javob qaytarishni lozim ko'rmadim aslida haydarov kelinglar avval murabbiylikka o'qinglar degandi biz alisher uzoqov bilan birga rostdan ham jismoniy tarbiya institutiga borib o'qimoqchimiz o'zbekiston avstraliyaga 06 hisobda yutqazgan paytda tarkibda bo'lgan aziz haydarov a deb qolgan bo'lishi mumkin agarda aziz haydarov istasa terma jamoa yig'ini bo'ladigan paytda vadim abramov bilan birgalikda asosiy tarkibni yig'ishsin men esa o'zbekiston chempionatidagi qolgan futbolchilardan bitta tarkib tuzaman yonimga bitta murabbiy olaman asosiy tarkibga jalb qilinmagan futbolchilardan tarkib tuzaman marhamat istashsa o'yinni telekanalda jonli efirda ko'rsatsin degan davron kabulov